Iepa lagunok eta ongi etorri game erantziako irugarren saioera. Pasaden astean estrenatu genuen denboraldia eta dagoeneko ondo dakizuen bezala, aste honetako berriekin hasiko gara. Guazen ba! Azkenaldian beta hitzak bere esanaia galdu du, eta proba tekniko egiteko bertsioa izatetik marketing tresnara pasada. Baina utz dezagun debate alde batera eta komenta dezagun besterik gabe, aste honetan bi beta interesgarri ditugula. Lehenik eta behin FIFA amasei EA Sportsen, ba, futbol simuladore ezaguna, dugu orain eskuragarri behintzat PlayStation plataformetan bai lau eta bai iru. Eta beste batetik, Star Wars Battlefront daiz enpresaren joko erraldoia, orain proba bezala, ba, nivel pare bat besterik ez dituena, baina beti dago ondo erosi aurretik, ba, bintzat jokoa nolakoa den ezagutzea. Microsoftek mugimendu interesgarria egin du orain Xbox One kontsolarekin. Kinect alde batera utzi du betiko, eta orain SSD disko bat dakar oiko ohiko disko gogorraren ordez. Honek esan du askoz ere azkarra ba izango dela, baina ez dakigu ea eh, diskoaren abiadura aldaketa honek gero jokoetan errendimendu aldaketa bat izango duen. Itxoin beharko du hau ikusteko eta ea behingoagatik jartzen den PlayStation lauaren maila berdinean alderdi teknikoari dagokion ez daintzat. Soniren aldetik berriak txikiagoak dira. PlayStation lauaren sistema eragilea eguneratu egin du eta orain Twitchez gain YouTube Gaming zerbitzuan ere streameatzeko aukera izango dugu jolasten dugun bitartean. Berri honak niretzat, aurtengo nire joko gogokoenetako bat Batman Arkham Knight izan delako. Eta dakizuen bezala PC-ko goera oso tamalgarrian aterazelako, baina orain Rocksteadik jokoa azkenean eguneratu egin duelako. Eguneraketa hau zazpireun mega inguruko azela ikusita pentsatu nuen ez zuela inondik inora ere zer konponduko, baina hainbat ordu probatu ondoren esan beharra daukat, e, hobekuntza handia egin duela jokoak hogeita mar frameko muga hori kendu egin dute eta gainera e, rendimendua eta hainbat akats konpondu dituzte eta orain erraz goztatu daiteke. Oraindik lana ez dago guztiz bukatuta, baina datozen asteetan eh, joango dira eguneratzen oraindik gehiago jokoa akats hauek guztiz zuzentzeko. Warnerren berri egin jarraituz PlayStation 3 eta Xbox 360ko Mortal Kombat X borroka jokoaren bertsioa bertan bera geratu da. Duela esente jakin genuen hau atzeratu egin gozela, baina orain, bertan bera utzi dute betirako, eta ez da inoiz kaleratuko E, aurreko e, belaunaldiko kontsoletarako bertsioa. Dena den, badira berri honak ere Mortal Kombat isaren jokalari entzat, datorren urtean zehar hainbat pertsonaia berri kaleratuko dituztela, esan baitu Warnerrek duela gutxi. Ziurrenik pertsonaia hauek DLC moduan iritsiko dira, eta orain DLCak aipatzen ditugula, Call of Duty Advanced Warfare jokoak egun hauetan jaso du bere azken dlc DLCa, Reckoning deiturikoa. Jolastu aldo zuen dagoeneko, ziur naiz aipatxek ekarriko digula gameplayren bat gamer ontsira. Eguzkitako eta horrekoak, Challenge! Aste kaleratze garrantzitsuena dena den Mario Maker izan da. Wii Urako joko honek Super Marioko gure nivelak egiteko aukera emango digu eta berrogeita boste gure ingurutan kaleratu Zer iruditzen zaizue, ez alda mugimendu apur bat nagian Nintendoren aldetik. Egia da aste honetan ez dugula berri ondirik izan eta beraz, pasagitezen zuzenean urrengo atalera gure indi jokoaren analizira. Astero bezala, indi joko baten analizia egingo dugu gaurkoan ere. Atalau, indi totemek eskainia da, indi jokoi merezi duten garrantzia emateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Momentu honetan, giveaway bat egiten ari gara gure Steam taldean, eta beraz, batu zaitezte talde horretara, eh? besterik gabe inditoten bilatu Steameko komunitatean, eta overture zozketan hartuko duzu de parte. Oraingoan, Ebolan jokoari buruz jardungo dugu. Ebolan azken finean bidaia bada, bidaia bat bide jokoen historian Abentura hau munduan hasiko da, bai mekanika eta bai grafikoi dagokionez eta pixkanaka eraldatzen joango da. Jokoan aurrera egina hala, ba, bide itxurako joko txuribeltzeetatik, ba, kolore dunetara pasako gara, gero espraitako betzen joango dira, irude pertsoneiak agertuko dira, eta bar, eta bar, eta mekanikak ere aldatzen joango dira. Hasierako borroka simplea, batxandakako borroka bilakatuko da esate baterako. Bidaia osoa erreferentziaz beteta dago. RPG bada funtsean eta hortaz eh, genero berdineko beste hainbat jokori erreferentzia egiten die. E, eh, Pokemon, Final Fantasy, Zelda eta beste hainbat. Joko hauen zalea bazara ziur gustatuko zaizula ebolan. Oroar bideo jokoak atxegin badituzu paseo polita da ebolan, hauen historian zehar eta oso gomendagarria zuretza. Baina retro joko zalea bazara, gomendio bat baino gehiago, agindu bat izan behar luke ebolandera landera joa lasteak. Erreferentzia guztiak oso onak dira, eta jokoa oroar oso interesgarria da. Beraz, guztiz gomendatuko nizuek Duela gutxi kaleratu da ebolan bi, joko honen bigarren atal bat. Egia esan, oraindik ez dugu probatzeko astirik izan, baina ziur noiz daite aterako dugu tarte bat beste bidaia baterako. Eta honekin bukatuko dugu aste honetako Gamer Antxia Telebista. Gogoratu like emateaz gustatu bazaizue, idatzi zuen ideia, proposamen, gomendioak, iritziak, iruzkinetan, eta partekatu zuen lagunekin. Eskerrik asko menegotagatik, eta datorren astean ikusuko dugu elkar berriro. Zazpi egun barru arte, lagunak!